que esforzadamente organizaran a loita contra o narcotráfico e denuncia dos narcotraficantes e incluso lanzaran dende asociacións como as NAIS contra o narcotráfico ou a asociación RT liderada por Carme Avendaño con unha trayectoria de combate absolutamente absolutamente extraordinaria non? pois eh, sabían perfectamente e además tiñen unha cousa é cando a justicia acaba por procesar alguén e outra cousa é na súa relación con Marcial Dorado, pero evidentemente o mínimo que debía era saber con quen andaba. E en todo caso está moi claro que hai determinados personaxes políticos, como a xente do PP, e o actual presidente da Xunta en concreto, que sempre se moveron en medios sociais que eran esas medios sociais, verdad? Eh, podemos facer memoria, por exemplo, do que salir a reducir nos tempos da presidencia de Fernández de Albor, das xuntanzas con contrabandistas da outra banda, da outra banda do Miño, Vilanova Cerveira, que son os anos 80. fotografías de mediados anos 90, de case dúas décadas, cando tiña 34 anos, eso non fai falta que o diga él, porque xa aparece en el diario do País que non me sorprende a súa aplicación porque supoño que intención de amedrentarme. Eh, aquí parece que eh, eh, todo o que cando se dá información é para amedrentar. Eu coido que se si leemos a información relata feitos. ni siquiera se fai ningún xuizo de valor. Menos aínda eh, se fai ninguna imputación. Entón, se non se imputa nada, se non fai xuicio de valor, se os feitos amedrentan, será porque ten motivos para pasar medo, en tanto sale información. O sea, que diga que está mm, amedrentado, que se sinte, sinte medo polo que acaba de descubrirse ou para salir da superficie nos medios de comunicación é moi distinto, non? Pero sempre hai esta actitud victimista pobrecito, el pobrecito de Asís, que ademais nunca uh, nunca pois eh, tivo mm, nas relacións comerciais do máis que coincidencias uh, por un coincidencia con un compañero de traballo da miña mocidade nun contexto de lecer nunca no ámbito das miñas prosedes laborais non tiñas as laborais, tiñas as políticas Él no era un currante de Bazán. Y así sucesivamente. Bueno, patético e noxento. O actual presidente da Xunta Galiza ten que poñer o seu cargo a disposición non pasar polo grupo a disposición da Cámara de Representantes e o que é indispensable é que compareza ante o pleno desta Cámara. Nos eh, nós tentamos eh, informarnos, hai uns momentos, de si na súa comparecencia ante os medios de comunicación que acaba de ter lugar, pois dixera que sí que iba eh, comparecer ante o pleno da Cámara, parece ser que non, se si non foi así, pois vos podedes rectificarme, pero polo tanto a nós non nos vale para nada de que teña a disposición do seu grupo parlamentar porque non foi o seu grupo parlamentar que non investiu ainda que só foron os votos do grupo parlamentar foi a Cámara de Representantes do Povo Galego que non investiu como presidente da Xunta Galega e as súas responsabilidades son da Cámara de Representantes do Povo Galego non só os representantes de quen votaron nas eleccións porque senón resultará que unha vez máis os que representamos a cidadáns que non votaron ao partido de Núñez Feijó, non contamos, eses cidadáns non contan, non existen. Nin teñen representación no Parlamento, nin ten que rendir contas ante eles. E é unha perversión definitiva da, de calquer funcionamento de unha institución democrática. Coido que xa sabedes que, ademais, neste momento, xa hai presentadas peticións de comparecencia sobre este tema do presidente da Xunta, por unha banda, polo grupo socialista, e por outra banda, conxuntamente, porque non podemos facer máis por separado, coas normas regulamentarias do Parlamento, pois polo grupo de AGE, asinada por, por a miña compañera na portavocía, Yolanda Díaz, e máis polo grupo parlamentar do Venegar Entón, nos exhortamos, se é susceptible de atender algunha exhortación, Presidente da Xunta a que el tome iniciativa en solicitar comparecencias ao pleno e que se deixe de lerias de andar xogando co seu grupo parlamentar e que non nos force a nós a que teñamos que ser os que levemos dende a oposición tanto o Grupo Socialista como o o Venega e nós a petición de que compareza porque é sabido que até agora a pauta de conducta da maioría que ten a mesa, na mesa o Partido Popular é de que podemos facer as peticións de comparecencia que queiramos da oposición que nunca conceden ninguna nada máis que cando eh, teñen a ben membros da xunta comparecer e entón acumulan hm, as peticións de comparecencia formuladas e desatendidas que este ese momento e mentras eh, eso acontece mentras se despexa a incógnita de se efectivamente vai comparecer ou non nós tampouco imos entrar a fondo en facer xuicios de intención nin facer condeas que non pasen previamente por esclarecemento pleno dos feitos e, por tanto, por esclarecemento por parte do imputado, imputado éticamente e públicamente do presidente da Xunta das súas relacións co narcotraficante Marcial Dorado porque queremos escoitalo el tamén e non nos vale que se dirixa a nós a través dos medios de comunicación. Ten que comparecer no pleno do Parlamento. E entón, a partir de aí, poderemos xa pronunciarnos máis en concreto sobre o que resulte ou é que escoitemos que non nos vale escoitarlo por medios de comunicación, moito menos por comunicados risibles de adolescente inmaduro de Opus Dei Cachadoras Patacas que ven ser máis ou menos este comunicado que enviou o 31 de marzo, xa onte. Yolanda, podes no, engadir no, o que queiras, porque... Non, non, non, xa está, non. Agora nada pregunta. Pois entón podedes facer vosas. Ah, perdón. Quero recordar tamén que neste momento está constituída a Comisión no Parlamento sobre a cuestión da corrupción. Por lo tanto, en todo caso, compareza ou non compareza, nós tomaremos as iniciativas pertinentes nesa comisión. Porque se si aparecen relacións con un corrupto e, ademais, despois condenado judicialmente, pois supoño que eso formará parte da problemática da corrupción a esclarecer por esa comisión. Máxime, insisto, durante o período que agora resulta que había relacións absolutamente espurias, fraudulentas e delictivas incluso entre o Partido Popular e financiamento procedente do narcotráfico completamente de Galicia. E remato, paso dun planeta a outro porque isto, alén Pirineos, sería máis que suficiente para que inmediatamente o presidente do goberno ou calquer alto cargo, calquer ministro presentase a dimisión eh, pero aquí España é diferente ainda, como decía Manuel Fraguiverne para cultivar o turismo sobre o turismo nos anos 60 porque en Gran Bretaña pois, un ministro dimite porque resulta que se descubre que unha multa de tráfico que tiña que pagar el puxo a súa muller míticos ministro en Alemania por unha tese de doutoramento plaxada no sei 20 anos antes que a mesa na universidade ten que ver cuidadamente coa política dimite aquí mm, Dios dimite, non dimite ni Dios nesas esferas de poder porque están para outra cousa ¿eh? están para rendir contas ante os poderes financieros e a troika e non para servir os ciudadanos este é o único juicio de valor que me permite falar neste momento Tens palabra vos. deixivos a papo que quedaron ou abrallados e abrañadas Non hai máis, verdad? Bueno, pois, pues, se non tedes preguntas que facer, pois, pues, moitas gracias pola vosa presencia e por o que poidades transmitir de información desta comparecencia. A busco.